I'm Cove. Witajcie mordeczki! Dziś przychodzę do was z recenzją gry Streamer Life Simulator. Jest to jeden z nielicznych symulatorów o tej tematyce, w które było mi dane zagrać. I wiecie co? Bardzo długo się zastanawiałem, co powiedzieć o tej grze. No więc, moje drogie mordeczki, może najpierw zacznę od tego, co spodobało mi się w tej gierce. Na pochwałę zdecydowanie nie zasługuje koncept tematyczny tej gry, ponieważ gier o tej tematyce jest naprawdę bardzo mało. Poza tym samo sterowanie postacią w grze jest w miarę intuicyjne i przyjemne, pomijając mechanizmy streamowania. Bo streamowanie w tej grze jest istną katorgą, a właśnie to powinno dawać najwięcej frajdy. Tutaj twórcy wyglebili się na całej linii. No to lećmy sobie moi drodzy dalej z tym koksem? Co my tu mamy jeszcze z pozytywów? Z pozytywów w tej grze dostrzegam jeszcze to, że mamy tu naprawdę bogaty mechanizm zarządzania potrzebami postaci. To znaczy, że musimy się skupić na wielu aspektach życia naszego bohatera, a nie tylko na streamowaniu. To chyba tyle z plusów tej gry, to teraz moi drodzy przejdźmy sobie do minusów. Największe minusy tej gry to poziom szkara dokładności postaci oraz wyglądu otoczenia. Stylizacja wszelkich elementów otoczenia oraz naszego bohatera oraz pozostałych postaci jest tak szkaradna, że bardziej przypomina mi raz symulator Meliny niż symulator streamera. No i co moi drodzy, zapomniałem jeszcze o jednym ważnym elemencie, jakim jest grafika. Grafika w tej grze wygląda jak w grach sprzed dekady, ale jest znośna. Ostatecznie Ostatecznie uważam, że jest to całkiem znośna gra i warto dać jej szansę, ale nie jest ona warta pełnej ceny, więc warto poczekać na promocję. Tak w ramach podsumowania, jeśli miałbym wystawić ocenę tej grze w skali od 1 do 10, to myślę, że moja ocena by oscylowała w granicach 6. No dobrze moi drodzy, w tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej hej!